Γεια σας και πάλι φίλοι μου Αυτό είναι το πρώτο τελευταίο βίντεο της σειράς αυτής για την κατασκευή του δεντρόσπιτου Σε αυτό το βίντεο παρακολουθούμε τώρα την κατασκευή του, του ταβανιού του δεντρόσπιτου το οποίο και ταυτόχρονα είναι και τα σανίδια τα οποία θα τοποθετηθεί και τα κεραμίδια, τα ξύλινα κεραμίδια που θα μπουν πάνω στο δεντρόσπιτο θα βλέπουμε την εξέλιξη των εργασιών Τοποθέτηση το μέτρημα και το κάρφωμα των σανιδιών όπως βλέπετε εδώ σε ένα κοντινό πλάνο τα οποία θα κοπούν μπροστά όπως βλέπετε που κόβονται τώρα εδώ και πάνω από αυτά θα τοποθετηθεί ειδική δική με, ειδική μεμβράνη εδώ όπως βλέπετε η μαύρη για την υγρασία και πάνω από τη μεμβράνη θα τοποθετηθούν τα κεραμίδια τα οποία κεραμίδια κατά τη είναι ξύλινα τα βλέπετε εδώ και εδώ βλέπετε τώρα ε, βρίσκομαι πάνω στη σκαλωσιά αυτά είναι τα κεραμίδια τα οποία έχουν ε, ε, βαφτιστεί μέσα σε συντηρητικό ξύλο για να μπορέσουν να αντέξουν στην υγρασία. Είναι κομμάτια ξύλου πάχους 1,5 εκατοστών και το μήκος τους είναι περίπου 35 με 40 εκατοστά. Δεν είναι όλα τα σανίδια αυτά ίδια. Έχουμε κάνει κάποια μικρά και κάποια μεγάλα για να μπορεί να δημιουργηθεί ε, ένα σχέδιο. Εδώ βλέπετε πώς τοποθετούνται και πως καρφώνονται θα καρφωθούν με το καρφωτικό αυτό το αέρος που βλέπετε και τα καρφιά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αυτά τα δίχαλα βλέπετε ταυτόχρονα θα χρησιμοποιηθεί και κόλλα ανάμεσα στα ξύλα τα καρφιά μπαίνουν κάτω από το επόμενο σανίδι ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα με την υγρασία εδώ βλέπετε το σχήμα οι στέγες τα σκαλοπατάκια και εδώ είναι τελειωμένη η στέγη με τα κενά που χρειάζονται για τα ξύλα για να αναπτύσσεται το δέντρο. Εδώ τώρα βλέπετε ότι μπαίνουν τα μόνιμα στηρίγματα κάτω από το δεντρόσπιτο και αφαιρούνται οι σκαλουσιές. Βλέπετε. Έχουν αφαιρεθεί οι σκαλουσιές και μπήκαν τα μόνιμα στηρίγματα κάτω. Και εδώ αρχίζει η κατασκευή της σκάλας, της μόνιμης σκάλας πλέον και των κάγκελων και μια τσουλήθρας η οποία γίνεται στα δεξιά του δεντρόσπιτου, βλέπετε. Εδώ είναι τα κάγκελα, εδώ και η τσουλήθρα, η οποία μια, θα μπει μια λαμαρίνα, εδώ έχει μπει η λαμαρίνα για να γλιστράει και εδώ είναι και η σκάλα κατασκευασμένη δίπλα, τη βλέπετε και τα κάγκελα της σκάλας τα οποία στα κάγκελα της σκάλας και στις ε, βεράντες χρησιμοποιήθηκαν κλαδιά από, το ίδιο το, από το ίδιο το δέντρο τα οποία κόπηκαν κάποια που εμπόδιζαν και δημιουργείται έτσι ένα ωραίο ε, δεκόρ μαζί με τα κλαδιά αυτά και το, και το δέντρο εδώ το δέντρο το κοντεύει προς το τέλος είναι κάποια κοψίματα που κάνουμε πάνω ε, βλέπετε είναι τελειωμένο και κάνουμε κάποια περίφραξη έγινε περιμετρικά του δεντράσου για να το ορίσει σαν χώρο βλέπετε ίδια εδώ και κάποια νυχτερινές λήψεις και το δεντρόσπιτο είναι έτοιμο για βάψιμο όπως βλέπετε έχει ξεκινήσει το βάψιμο το χρώμα, το χρώμα που χρησιμοποιούμε είναι συντηρητικό ξύλο σε απόχρωση ιδρύς βλέπετε το βάψιμο προχωράει και εδώ βλέπετε μπροστά σας και το σκηνή το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή μιας σκούνιας της τέλειας σκούνιας όπως την ονομάζει ο γιος μου βλέπετε είναι ένας δίσκος ξύλινος με ένα σκηνή το βάψιμο προχωράει ταυτόχρονα και εδώ κοντεύει να τελειώσει το βάψιμο. Ήδη έχουν μπει και τα, τα παράθυρα και η πόρτα που κατασκευάστηκαν ολοκλήρω από το ίδιο υλικό, από το ίδιο ξύλο και εδώ είναι κάποιο παιχνίδι για να μπορούν να σκαρφαλώνουν τα παιδάκια από το πλάι και να κατεβαίνουν από τη, τσου, τη Εδώ βλέπετε και την ε, τελική σχεδόν μορφή του. Εδώ είναι το βάψιμο, έχει τελειώσει και βάφονται και κάποια σκούρα τμήματα με διαφορετικό, εδώ βλέπετε το άλλο χρώμα και το δεντρόσπιτο είναι σχεδόν τελειωμένο εδώ κάτω ρίξαμε για δύο-τρία κυβικά άμμο, τα οποία για λόγους ασφαλείας μήπως κάποιο παιδάκι πέσει και χτυπήσει αυτό είναι μέχρι στιγμής το δεντρόσπιτό μας θα ακολουθήσει άλλο ένα βίντεο το οποίο θα είναι και το τελικό για τον αντροσπιτό μας. Γεια σας.